Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу вас пригласить на чемпионат России в фигурном катании, который пройдет в Санкт-Петербурге 21 по 24 декабря. Приходите, нам важна ваша поддержка.